ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв бародарони азиз навори мо имрӯзанги мо бурчатка аста шаҳри бохтар омадем манзили мо қарибои терминал қурбонтепа шаҳри бохтар вокзал ҳозир видеода тамошо кунед то охирша чизе намуд бурчатка боша шумода нишон медем нархоша мегӯем чанд донаш чанд квадрат мешава видеоро то охирша тамошо кунед бародарони азиз мерем ака میکنیم برادران عزیز حاضر همین کچه سوای بلوچکتر را نشون میتیم شما در اکی نامش چیه بلوچکتر را؟ فایزه فایزه یا؟ این آوز میپرتویم نگو کنیم مشکل یا نمشکل یا بسم الله ина бародарон азиз бручатка чӣ намуд будае ки тамошо мекунед акаи бручатко чанд донаш чанд сумаи квадрат чи чиқира ка камзанен ку э, да як квадрат бист зона медод даҳта калон даҳта майда алия алиара алия алия алия э, светаш вобаста ба мизоҷо чӣ намуди маҳсулот мизоҷо дом мекунем нархаш 48 сам то 55 сам хуб бо агар бисёр бид арзонтар мешавад арзонтар мешавад светаш бо чӣ маҳсули мизоҷо буд ина тамош шуд бисёр сир хам мекунем сафед ам чизе маҳсул мизоҷо ана светаш нархаш фарқ намекунад ба нахаш нозис ай рӯи светаш нархаш фарқ мекунад фарқ мекунад бисёр и светаш нархаш дига и сирқаш дига 55 сам Ине сет 48 сомон. 48 сомон. Иш 40 48 сом, зарис оранжевый. Оранжевый. Инеки, короче, да, о. Иш калошам 40 када мешава. Иш 55 сом. О, бу арзон мешава. Бу арзон мешава. Ана чанд донаш гуфтан ака? 20 донаш. 20 донаш. 10 та калон, 10 та кири майда мешава. Ҳам ки мешава? Як квадрат мешава. Памо. Ana i ca sokul burada hem kala ka. Sokul. Sokulu çandı ne ka? Ay çili pansım top pancı pansım. Ha. Ozi. Basa bas svetiş. Svetiş ne? Yo çansım ona ka ozi yo. 50 сомон. И чандон аст як квадрат мешава дака? Ё як квадрат 13 ва 12. 13 ва 12 мешава? Ана ирака качества чихила, гарантияш чихила ка? И ҳамаш ба химикат таркиб шо. Аҳа. Баро зимистон зиёда 10 сол, 15 сол истифода мебара. Сол мебара. Ира бо аз чанд сомон сар мешава, то чанд сомон аст ака? Мо сокло дорем аина мисол ҳастай бо чизаш. Сафедар. 37 сомон ина мудош. Аҳа инамиш як дона мешавам қин ака ина ями якташ як дона мешава сесад сиду донаш даҳ квадрат истор мекунем мо фамо сиҳаф сомо и рангдораш чанд сум дад рангдораш ака ами дар видео чизе нагуфтесен ҳамон места мақсадагар айноми калхозо ба тв гап занам бо ардон кардан метен фаҳмо ишака чанд сома ки бурд чотко ёш кора ча кила ҳастим то 55 сом и бо бача ча дурае а бача ча дура мебинем а фаҳмо наворда нишон метем дида чанд дона ча чанд амуд чинда мешава да як квадрат 17 12 2 калон дурае бо 17 дона дигам бача ча дурае бо а бача ча дура бе бача иҷа да навор а бе бача ҳози видео тамошо кунед суратора рақа суратора мемонем дар давоми сурато видео тамошо кунем як дайта мебурая чи навод боша ҳастай иш ҳамон сиҳафсума буда ака бале бале бо арзуши бисёр мегира ва васаба количества ира бо дизайнаш дига хебдая ака нас шуру шумо дар як минта реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дар резаҳои пластикӣ оҳанӣ туркӣ чувӣ ҳама чизо аст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаем дарои оҳанӣ ҳастанд ай 500 сумо то 5 0 сомон ҳастай бахёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларус ки чизи намуд дар кор боша дарои дупа ина хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евра ҳастай тоза хели тахтай ҳамаш тахтай дарои евра ҳастай дарои евра бо ин пара дарои пластики ҳастай любой размеро ҳастай тайёр мекунем метем шона кард любой размер аст нархошам арзон кадам метен арзон када нархи любой ҷо метен магазини акай давлат бозор калхозобод бародарон дар рӯи экран рақамо ҳаст бемалол муроҷиат кида мешавад бо нархи даст ё чанд сомон ака и файз муроҷиаткари номаш файз хонадам файз барака меёра иншоалло бахшудугиш и чанд сомон бошад ака як квадратш 45 сом то 55 сом. А, 45 сом то 55 сом. Чандро мешава? А, сечча. Сечча агар тағйир чанд чанд кабошад ки? Як гавсиш болои ҳамин да мошинои калон мебурад, мисол 5 тон. Аҳа. Хеч чизиш мебурад, технология легкавой. Технологияшон онҷо бо мебинед шад. Фаҳмо. Нишон метем дар давоми видео. Иш чан шумо нака ёш чиқала нака номшад. Як квадрат шуда, Самарқанд ай, бисёр гилихшро замин хизам гилай на як квадрат 28 дона медрояд ка 14 та калон 14 та майда а ине бачо чош хати ина бо сетош бисёр ина ана ҷа зар будай хариш не будай ин бақват и качество чика бар як чанга гарантия аст зиёда гуфтес хвай 15 сол 15 сол 10 сол боло я рангш намерава хне кида намехиза барои гарантия барои зимистон метем зимистон да о тобистон да гарантия намедед гарми да вай гарми да ки мо зимистона гарантия а зимистон да шумо гарантия метед асос сам бучакара мардам барои зимистонаш метарсан ки зимистон да ин сармо назаро о барои ки химикат чизош да ҷо шава барои зимистон ҷо ана бо и парадан буда ё чхела нака ё чи намуда нака ё сибаси ака сибаси на гили ракета номдо поёнаш ё ё чанд сомонака мисол лесисодам мизананда یو با خیلی قسمی سو کافی چشم نه با حولی دمی زنم فرم دورایی یو چند سمان؟ کوادرس چند دانم کدام نام دوش بیسم؟ این هم بولو گیوش اکرم یعنی بولو گیوش چیله هشت سمان باشم چیله هشت سمان؟ بیس باسی گفتین؟ بیس باسی بیسا؟ سی باسی سی باسی این بردیور بواسی این بردیور چند سمان؟ بردیور خوبا چیزش یک دوناش دوزده سمان بردیور چند با چند؟ سفات چند بینکتش معلوم خداش ҳамин калитсо бисёр дига бо арзонтар мешавад ин ҳаҷми чанд ба чанд бошад ин 12 сум бони сим чам аст ира 14 сум мегам 12 сум мегам мешавад а сивилш фарқ мекунад нархош хушрӯ чанд аст 50 50 сантиметр 50 ҳо намуди бардур бисёр бода бо ина сокл аст ай намуди сокрои калонтарако хуба ҳам сабуктар ай тана деволда бисёр хуб нест ай ин квадрат чанд сум ай да як квадрат 2215 як квадрат донаша як квадрат 50 45 мешава 45 мешава ба дафе бо бисор биград аму қабо чи мешава даставка чи хена шава даставка мақсад ки бо ягон кас пурса даставка шино аст сарина бачо бузе бошино аст иҷа ба хуно нарх аз он кар бара а мовра мекна шид ана и лато кам дай дай жака лато ко чи хена чан сомона нака размер чан ба чан дай лато кам дай мешава буда а 10 сом то 12 сом лато оз иш чан сом мошава ҳарзонмешавасаабисёрборбирааишоарзонмешавадонеаазгаичиаа бурчаткаа чаачиапансм то панҷопансм светиарх дорааадорааоасбасвечаааишчихелака حالی دخشونیا ایرا چند دونش کвадрат یک کвадрат میشه ما 24 دونش 12 کلون 12 مایده ها اینه 12 تا اینه کلون میشه 12 اینه مایدهش میشه ما ناز بسیار خوب آقا با این پرادم هست یک دیتا نشون میتیم این نرخش یک کвадрат ай 45 сум то 55 сум айла ай 45 сум то 55 сум 55 сумаш ҳам ҳастая вобаста ба ҳамн свет чай на 45 сом дода иш сафедо шавад инаш сафедо 45 сом 50 45 мешавад ёш яка ранг дорош ин мисол иш ё 50 сом ай зардош а 5 сом фарқ мекунад о зардш мисол 50 сом мисол ё исета мегир ба бача ё кадом иша бигирам мисол фаҳмо агар сирх калон кинем чи кинем ба на исон ва бунақш ака як савол мешавад ки ин видеомон чанд қабоша местада мумкин айбобан як мо мезгад ду мо мезгад и нархош ҳам ки места ё ки нези нархо места места мисол то чанд моҳ ҳамин нархо места як мо места ё ки ду мо места рози ашта места бо хачи кадам пешара бо мо видео нам мисол рози бародарон азиз ҳамин имрӯзанги чизҳоро мемонем кадом чизҳо боша ҳамуда вобаста нархҳошон меистад агар мумкин як моҳ ёки ду моҳ пас ёки курс боло поён мешавад мумкин арзон шава мумкин бо қиматтар шавад хеле шавад кӯшиш мекунем ки арзон шавад бо и пара латогам буда латокона нишон метем и латокаму нишонадагӣ кунам дувоздаҳ сум ба дувоздаҳ сум калона ич дувоздаҳ сума калона хам арзон мешавад бисёр ака мошин бор карда бурдес кадом сан аст бошад равон кардаси сини калхозобод калхозобод куҷош ака ро сигал бамн калхозобод бурдеса калхозобода ина бачо хулас иша ҳами калхозобод бурдеса ака ия сех ая ака ия сех ина ия тайёр кардаси ия қолабош буда э? ана ия чанд қа бурдесан акаҷон ё панҷ квадрат квадрат дост Яму кадам намуч яка? Аля. Аляро? Сус. 50 квадрат ина бача бор кареса. Аст боша тарафҳои колхозон бара. Бисёр хуб ака. Ака и дарон ида чи аст ака? Мурчатка па. Мурчатка? И ягон хок кадес ягон чикар аст? Барои баъд ями кор кард ва мирам уно чун барои хок шидан. А барои хок шидан ки места. Ҳаво калта сарда ҳисоб ичинда ҳамаш химда бафка ҷошта ягон чин мекунад бурчатку. Ана иҷара бо бурчатку буда яка. И чи намуд бурчатка? Заказ шида гай. Аҳа. Куй 5 рақам. И куй 5 мерава? О, бале, бале. А ай кадом тара бисо шумо да хоҳиш мекуна ки яка бурчатку навор кунӣ яго бин яка. Бора, бора, васад аз шаҳри Туз меан, ай Калхузобод меан, Хан меан. Ха, ҷо. Бо меан, куй 5 меан. А. Исора. Кум сангир чи? Кум сангир. Кум сангир меан. Кум сангир асам. Исора ки ами хай як сол ду сол сола буда гӯшам. Тембо да ми сол зимистон шид, ҷо. Маълум мисавошид. Бисёр хуб. اینا بچه ها بار کردیستن چی نمود برچکتا باشه هسته برمانان عزیز هموشو کنین рангош аи дигараш фарқ мекунад нархаш ёки яхела нархош мисол зард ёки инчале кари шуничок ранош фарқ мекунад фарқ мекунад фаҳмо خلاص برادران عزیز اینا طرز تراشیدن برچتکارا تماشا کنید اگه این خیلی چی نمود رنگو میشه و خیلی خیلی کرد میره رنگو بسیار هایی که بود بسیار در سکلات داریم مثال دو نمود خیلی کرد استفاده این برای ما دو نمود هم؟ اونا با وکی های برای مروز هم بلید سکش خوب میشه بخش که خوب های چیزش سرمو کشیدن در نمی دفع خواهد خیشه قبیده میسته زیاده ده سوز جد موچ میکنم اکه بعد این شیبیونکر چکلی کم خاطی کرد میشه بکر کم دیشنبه اکه کم دیشنبه ها؟ اینه پیشتر мерем воз бо ҷа расвоша тайёр кардестан ҷа кими душанбе ака на кими душанбе қати тайёр мешава сехимон амҷо да истода инҷа вибратор симен пимен ҳама қолабошо истодае ина сехи калом даст хулас бародарон азиз бор карда бурдаистан бачаҳо чизе дар кор бошад дар рӯи кна ҳастае рақамора میمونین حتما زن زنین منزلی ما شهر باختره زیاده 35 و چاتکه 35 نمود زیاد تزیاد شید انشالله این است وقتاش هم میمونیم تدا نمودش در تو باشه بیم حالا کمتر او چیزش در دیگر اکرام و چی میتیم از اون کلیم سوید تمام خلاص برادران عزیز همکلی پتپیس کلیک افرام